harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantuu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtatti sinaa qaqqabu siniin jechuun jaaladda egaa kabaga jiraattanii baqasaa kana eegdanii bakkuma jirtanitti nageenya jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu siniin jechuun jaaladha har'as immoo viidiyoo tokko qabaddee kara keessan dhufeetoo jira viidiyoo kana ni jaalattan jedheen abdii qaba. Egaa ka innis maaliinni daabboo waliin tolchina asitti kan argaa jirtan kan hundaayyuu tokko tokko maqaa isaa isinittan argisiisa. Ani walumaan ilaallaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka hundi keessanuu mana keessanitti tolchachaa tolchachaatuma jirtanii garuume ayyaantuun immoo akkamitti ofii ishiitii hojjetatti kan jedhu qabadhee kara keessan dhufeetoo jira. Viidiyoo kanaa haga dhumaa akka daawwattan abdiin qinsinirraa qaba. Egaa ka asitti kanan qopheeffadhe bishaan kubbaayyaa lama asitti naqadheetoo jira. E, asitti bishaan e, kana kana itti naqadhee garuu kubbaayyaa kana jechuudha afaan kubbaayyaa argisiisu kuni kubbaayyaa kana lamaan qopheeffadhee nagaa. Daakuu furnoo yeroo bukeeffamu bishaan gubbaarra ittiin naqamu e, yeruma duraa daakuu kana bishaan kubbaayyaa meeqatu nagaa jenneetoo of qopheessuu qabna ijaa ta'ee fi asitti kaameeraadha, asitti zayitii qopheeffadheera, asitti bubbaa sadiin qopheeffadhee garuu buuphaa lamaanis fayyadamuu hin ani sadiin fayyada Egaa akka hunduu akkuma mana ofiisitti qopheeffachuu ni danda'a. Haala kanaan qopheeffadheetoo jiraa Egaa akka isa kana hundaayyuu walitti naqannee bukeessinee walitti deebinaa haa hagadhuma viidiyoo kanaa laaltanii yaada keessan koomentii jalatti barreessitan. osoo viidiyoo kana laaltanii hin xumurin yaada keessan hin barreessina maal akka fakkaatu walumaan ilaalla egaa kaa daabboo difoo tolshanna jenneetidha kanaafiyyuu isiniin jedhaa turtii gaarii eh, bukeessee jira kunooyi eh, ofii eh, waan ta'eef baay'ee hin tolshine ni tabalaashaa'u kan ni bada kanaafuu xiqqeesseeti man ofii kootii hojjetadhee. Kun haala kanaan bukeesseera. Bishaan maduratti kubbaayyaa lamatti dabaladhe sanii daakuunillee isuma sanii bishaan gubbaarraan itti daabboo wanniitiif daakuu furnuutiif biyyumattuyyuun beeka waan ta'eef ni hin bokkokuu firfir hin ani akka kootitti akkan hojjedhee argette jechuudha. Tariikaa hunduu akkuma mana ofiitii akkuma hojii ofiititti hojjechuu danda'a. Ani garuu haala kanaanan hojjedhee bukeeffadheetu jira. Biyyatti illee qamadii dhayyoo hoggaan bukeessu jechuudha daakuu qamadii hoggaan bukeessu. bishaan tilmaamadheen itti naqadha. Booda gubbaarran ittiin dabaladhu jechuudha. Eh, mooyyuu furnoon mooyyuu matuma isaatiin nuyyuu bishaan gubbaarran waggaatti dabalatan eh, baay'ee agas mara wanni hin jedhu filatamaa miti. Eh, bukoo fi gaazexee tolfamullee addaan firfiri jechuu isaatirratti. Kana fakkaata. Asitti immoo <clears throat> feestaalii qopheeffadhee jira. Kanan ittiin maru. Akkatti kanaan maree qopheeffate tolchee bareechee yeroo bukaa'ee walitti deebinaan isinii jedha kanatti itti mareetii akka qilleensi hin seenne asuma keessatti bukaa booda immoo walumaan torshineetoo ilaallaa daabboo akkamii akka ba'uun isiniin jedha Egaa akka viidiyoon kun waggaa isinitti tolee yaada keessan akkuma dura isiniin jedhee koomentii jalatti na barreessaa viidiyoo kana laayik sabiskiraayibii godhaa warri sabiskiraayibii hin goone yoo jiraatanii isiniin jechuun jaaladhaa egaa kaa'ame. Yoggaa bukaa'e walitti deebinaa erguuyyuu hin dhaqinaayi asuma turaayi isiniin jedha. Laala akka inni ta'ee akka inni guutee jiruu, laala kan duratti bukeessine san jechuudha. Feestaalirraanuu dhangala'uu heda. Akkanatti na eegee yoon hojii hojjedhee too as deebi'u egaa ka walumaan buqqisnee ilaalaa waan nama ajaa'ibu keessai waaw waaw ammas kanan itti tolchu keessattan garagarchee akkanatti furuumii hin godhu egaa kaa'isan kanan furuumii itti galchu keessatti haala kanaan inda kanaa irra deebi'ee tan xafaxxafee jechuudha hin sukkuumne itti garagarchee raawwadhee tan sirreessee akka eh, wanni itti teechisee jechuudha ah, fakkeenyaaf amma eh, daabboo difoo yeroo daffa'anii eh, dursaa jechuudha akkanaan nuti garuu akka naannoo nuti hojjennutti maal goonaa. eelee eh, eelee irratti eh, tolshan gubbaa irratti odoo ibidda jalaan hin bobeessin ni xafaxafna ah, waan jalaan goonu baalallee jalaan goonee eh, baala warqeellee itti erga gooneen booda irratti xafaxafne sa'aa lama sa'aa tokko haga inni ol bukkaa'utti jechuudha. Tilmaamumaan kan sa'aatii qabannee osoo hin ta'in haga inni ol bukkaa'utti irra turaa jechuudha. Achiin booda jalaanis gubbaadhaanis kan itti boba'u. Kun immoo akka naannoti ani akka ayyaantuu asallaatitti. Eh, amman hawaasa illee baradhee ofii kootii illee kanan beeku ofii illee mana illee kanan hojjedhu jechuudha daabbooliif hoggaan tolchu akka san godhaa jechuudha odoon eelee ibidda jalan bobeessin sa'a tokko walakka haga sa'a lamaallee jechuudha daabboon akka itti yeroo qorraa dafeetu oliin bukaa'u ni beektu agasillee turamuu ni danda'a achiin booda gubbaanis jalaanis ibiddi itti boba'aa jechuudha ammas ani. Eh, akkasumattani eh, kanan itti tolchu keessattan xafaxafee toteechisee jechuudha. Saniin booda hoggaan bukaa'ee kana guuteen amma inni dhufee as ga'utti e, e, furuumii keessan galchuu jechuudha. Aga inni dhufee bakka kana ga'utti akkanumattan teechisa itti shaffanee tofestaaduma sanitti shaffanee teechisa. Achiin booda yoo inni e, ol guute dhufeen furuumii galshee walumaa ilaalaa Ol guutuu isaallee isinumattan argisiisa. Erguyyuun deemina walumarraa baranna ijaa ta'eef iyyuun isiniin jedhaa turtiin afaan gotaniif. guddaa guddaa guddaan isin galateeffadhaa isiniin jedhaa walumatti deebina ammas erguun naqe. Kaa ammas akkanatti ximmi jedhee guutee jira. Eh, Biradistiin itti daabboo hojjechuudha kunuuti. Waan tokkotti qabachaa hin ofumaa isaa feestaalitti irraa ka'a. Eh, kun haala kanaanin isiniin jedhaa. Daabbichi baay'ee baay'ee baay'ee baay'ee baay'ee guutee jira. egaa ka amma kanas na shaffana akka inni qilleensa hin arganne jechuudha qilleensi akkana jalaa hin balleessine gaafa qilleensi seenuu eh, wanni ta'uu danda'a eh, akkanatti afuuffamuu dhabuu danda'a eh, amma itti shaffanadhee furuumii galchee furuumiin koo ho'ee jira egaa akka kan san keessan galchee jechuudha kana akkanatti deddeebisee caafii isaa deddeebisee akka inni kufne caafii deddeebisee ka'ee tanan. achiin boodatti wanni keessa galcha jechuudha. Firoomii keessa galcha. Kana fakkaata akkanatti guutee bukaayetu jira. Siniin jedha hordoftoota chaayinaal ayyaantu asallaa'ii. Egaa kaa ammas ganaadha. Hin xumuramne ganaa waa baay'ee isaa Daabboo difoo kana keessa dhadhaan illee tariin hin amma. <laughs> Isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa xumura isaamee wal maal ilaalla maal akka inni ta'u. Akkanatti maree jiraa. Egaa kan hunda hojii isaa tartiiba tokko tokko isinitti argisiisaa jira. Kanaafidha. Eh, Viidiyoolee isinitti dheeressuun barbaadu garuu waan dirqama isinitti argisiisuu qabu dhafanii akkanatti maree tolcheetoo jira jechuudha. Qilleensi seenu akkuma baala warqeetiin maramu sanittan maree egaa kaa'ama furuumii keessa galchee jechuudha. Walumaan laalla kaamee maal akka inni ta'u. Waaw kunuuti kana fakkaata. garaa isaatillee dugda duuba isaa jechuudha garagarchee kunuun isinitti argisiisee jira haala kanaan baheetoo jira. Dhugaa dubbachuuf keekii fakkaata daabboo difoo dhayyuu hin fakkaatuun isiniin jedha kunu akkanatti hojjedheetu jira baasii xiqqoo yeruma gabaabduu keessatti jechuudha viidiyoo kanaa laayik sheerii gootanii hiriyoota keessa biraan ga'uu hin dagatina warroonni immoo haarawaa taatanii sabiskiraayibii godhuun maatii chaayinaalaa ayyaantuu asallaa Wantoota asirratti yeroo fi guyyaadhaan darban hordofaa affeerraa kootiin isiniin jedha. Egaa kaa warri kuuwanis yaada keessan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Waan viidiyoo kana keessatti argitan waan utuu isaallee hir'inallee yoo qabaateettan wanti kun sirraa qabas jettan waggaa jiraate yaada keessan koomentii jalatti barreessaa. Isiniin jechuun jaaladha warroonni haga har'aan afaana jirtanii dhugaana jajjabeessuudhaan turtiin afaan gootan guddaa guddaa galanni koo oonnee irraa naaf jiraadhaan isin jechuu jaaladhaa baay'een isin jaaladhaa baay'een isin kabaja haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii egaa ka affeeramtanii jirtanii hundi keessanuyyuu kottaa nyaadhanii isiniin jedhaa baay baay. Odoon daabboo mureetu isinitti hin argisiisin garaasaa keessaa waan jiru hundaa laaluu qabdan ijaa ta'ee fi kana fakkaata garaan isaa keessillee dhugaa dubbachuuf kunuuti akka jiru laala. baay'ee baay'ee baay'ee baay'ee tokko bareedaa garaan isaa keessi illee isiniin jedha kunuuti yeruma gabaabduu keessatti odoo yeroo hin fudhatin haala kanaan tolchee bareechee jiraan isiniin jedhaa hordoftoota koo hundi keessanuyyuu egaa kaa viidiyoo kan akkuma dura dubbadhee mee nyaanni haalaan lukaa kan eebbifame haa ta'uu eebbiseera maqaa gooftatiin mm-hmm. waan addaatu baay'ee Waaw! Baay'ee baay'ee baay'ee baay'ee mi'aawu nyaa'u Egaa akka kottaa nyaadhaa hundi keessanuu affeeramtanii jirtan isiniin jechaan jira. Bakkuma jirtanitti nageenyi fi jaalalli koo isiniif haa baay'atu. Nagaatti naa turaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinu.